राइट कितना बताया अच्छा। पचास और ये क्या है ये बताइए क्या है बॉटम बॉटम तो बॉटम तो जरा देखिए बॉटम देखिए बॉटम कितना हो गया पचहत्तर और लास्ट वाला क्या बता रहा राइट राइट कितना हो गया हंड्रेड समझ में और यह ठीक है यह बॉर्डर ठीक है ये मीडियम है ये आपका सबसे थिन वाला है ये थिक वाला है और ये क्या है ये मीडियम हो गया और ये थिक हो गया और थिक में देखिए थिक में हम लोगों ने क्या लिखा था थिक ये है थिक में लिखा था टॉप टॉप और बॉटम पच्चीस होगा लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा पचास हो जाएगा तो ये लिख लीजिए left sorry top and bottom top and bottom और दूसरा क्या होगा दूसरा क्या होगा लेफ्ट एंड राइट क्या होगा लेफ्ट एंड राइट देखिए इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे चारों दिखाई हो रहा है क्या यूज डिफाइन किए गए हाँ टॉप राइट उल्टा राइट पहले आएगा टॉप के बाद क्या आएगा राइट आएगा टॉप राइट हाँ। आएगा फिर bottom right bottom left left आ रहा समझ में क्यों भाई आ गया यस सर इसको स्क्रीन शॉट लेना है यस सर जी सर ले लिए मार्जिन देख लिया जाए मार्जिन क्यों Yes, sir. Okay screenshot हो गया भाई यस सर ले लिए स्क्रीन शॉट केवल यहां पर करके अगर आगे नहीं बनाएंगे तो याद भी नहीं आएगा बता दे रहे हैं क्या करना पड़ेगा आपको घर पे भी पढ़ना पड़ेगा अरे बात समझ में यस सर नहीं आपको खुद बनाना पड़ेगा कुछ न कुछ आइडिया लेकर के टेक्स्ट लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा चलिए मार्जिन में देखा जाए चलिए नहीं अभी एक और बना लेते हैं एक और जरा बना के दिखाएं आपको पहले बॉर्डर बॉर्डर तो कोई बना चलिए बॉर्डर बनाते हैं बॉर्डर वन बनाया तो था भाई नहीं बनाया था बनाया था, था। बॉर्डर डॉट e पहले इस मार्जिन मैं सेट कर दू क्या सेट कर दू मार्जिन यहाँ पे आते हैं मार्जिन पहले मैं आपको वो लिख के दिखा दू कि मार्जिन में क्या क्या होगा जो है कि नहीं तो यहाँ पे खोल देते हैं नीचे आते हैं लास्ट में आते हैं इसके अलावा कमेंट करने है तो यहीं कमेंट करने मार्जिन मार्जिन क्या होगा एक तो सिंपली आप मार्जिन लिख दीजिए क्या लिख दीजिए जैसे मार्जिन आपने लिख दिया मान लीजिए मार्जिन आपने फिफ्टी एक्स लिख दिया तो ये चारों चार होंगे क्या होंगे चार होंगे कौन कौन से चारों तरफ से फिफ्टी पिक्सल हो जाएंगे सर चारों का नंबर क्या होगा मार्जिन चार मार्जिन चार मार्जिन चाहे तो आप अलग अलग डिफाइन करिए मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट हो गया margin right bottom sorry bottom और उल्टा हो गया राइट पहले होगा सर राइट होगा ना वहां पे भाई मैं अलग अलग ये भी तो अभी तो बोला हूँ आपको ये वो पहले होगा लेकिन मैं बाद में लिख लिया हूँ कोई बात नहीं उससे क्या करना है चारों अलग अलग लिख लिया टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हाँ एकदम पीछे रखिएगा कोई जरूरी नहीं पहले कोई भी डिफाइन कर लें पहले कोई भी डिफाइन कर लें उससे फर्क नहीं तो चलिए हम लोग मार्जिन देखते हैं मार्जिन मतलब बॉर्डर और जो पेज है उसके बीच का स्पेस तो यहाँ पे हम मार्जिन क्या देंगे स्किन वाले में स्किन वाले में मार्जिन देंगे मार्जिन 50 पिक्सल कितना देंगे 50 पिक्सल की पता चले तो पहले एक रन करा के देख लें पहला वाला